c'est C'était un peu bourrin. Mais j'ai plus trop de temps pour faire la vidéo. Voilà. Tirage G6. Rendez-vous à la prochaine ouverture.